Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sleep Pintora. Primero que nada, feliz fin de año, que estamos terminando ya este 2017 y vamos a seguir con Bravely Seacon en Layer, especial Navidad, fin de año, en Year. Vamos a ver contra quién nos toca hoy. Mm, por el momento, después de haber derrotado a la Miautástica, pues tenemos que llegar aquí, al molino, y vamos a hablar contra este señorito que creo que es Jane. You just had to follow me, didn't you? I need to know, Jan. Why did you betray us? Why are you fighting for the Empire? You said it was your goal to destroy the Crystal Guard from the start? There must be a reason for all this. Tell me, Jan! The Crystal Guard? Defenders of the Orthodoxy and its followers. Knights in shining armor, admired by all. Your family, House Geneolja, has led the Crystal Guard for generations. You feel pride and responsibility. I get that. But get this. It's all a bunch of lies. What? Let me give you a little history lesson. 16 years ago, when the anti-crystalists were busy overthrowing the orthodoxy, the Crystal Guards surrendered to the Duchy. Voluntarily disarmed. Maybe you've heard the story? What you didn't hear about were the houses that opposed the surrender. The houses that were crushed from within. Proud men slain, heirlooms and property seized. The Crystal Guard lopped off and sold its limbs to save its rotten, stinking skin. You, you're lying. My true name is Jan Balestra of House Balestra proud knights and opponents of the surrender. House Balestra, whose lord and lady were my parents, killed in cold blood and erased from history. Betrayed by houses Genealgia and Camlin. You following you? Your family and Others killed mine! What? My foster parents told me everything as they lay there dying. They told me to carry the secret to my grave. Guess it's too late for that. Why do I fight for the Empire? It's simple. For revenge. There's your answer. Now are you still going to stop me? You... you bet. You bet I'm gonna stop you. You killed our comrades, our friends. You kidnapped her holiness and tossed her in a cell. You're a traitor and a murderer and as the last remaining cavalier, it is my duty to bring you to justice! Huh. There's that single-minded devotion. You're a man with a mission. But can you look me in the eye and tell me that mission is truly your own? Or are you just clinging to the Crystal Guard and its false ideals? Jan, how long are you gonna keep us waiting? Your job was to deliver the compass safely to His Majesty, or have you forgotten? Huh. Looks like duty calls. I wanted to be the one to kill you, but hey, we don't always get what we want. Amphisbina! Over here! Bye! So long, you. If we meet again, you can be sure I'll settle the score. O sea, no voy a luchar contra contra James, sino Afisvina. Cisvaena. Dios, qué cosa más fea. <laughs> bueno. Mm, vamos a probar un poquito de suerte. Vamos a ver primero cómo es la cosa. Primero. Usamos... Yo qué sé, escarcha. Eh, tú invoca. Idea, tú atacas a este por ejemplo. Es que es lo mismo. No sé qué diferencia hay. Y tampoco tengo a nadie que pueda usar miscelánea, así que mm, para adelante. Y tú, pues roba. Roba, mijo. Roba a este, por ejemplo, primero. Eh, ¿A quién le estás robando? al, al primero, venga. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! <laughs> Perdón. Pues nada, no sé qué ha pasado. lo tenían súper rápido porque estaba haciendo la ruta y claro. Pero bueno. Vale. Vale. No entendí nada. <laughs> vale, hay una cabeza que eh, absorbe la magia y otro que absorbe el ataque. Y al rodar es posible que se hayan cambiado. Entonces, venga, vamos a usar escarcha con los dos. Eh, magia espiritual, escarcha como martillo para daño físico al primero. Edea ataca con ataque físico al segundo. Así sabemos cuál es el que hace uno y el que hace otro. Y Yu roba al primero. Y vamos a ver qué pasa. No hay nada, no había nada que robar. Escarcha martillo. Vale. El área débil, ataque físico y el de no Ay, qué chungo. Vale. Además no Tú vas a ser la sanadora. <laughs> Punto. Curatis. Edea ataca a el de aquí. Y este roba al de aquí. Venga. Un Turbo por dos. Me cago en la madre que lo trajo. ¿Y ahora cuál es cuál? Eh, sana a todo el equipo, anda. You hace escarcha. Una, un grupo. Ahora, <laughs> Dios mío, no. A todos, fuera. Y idea pues ataca al de allá. Y Tis ataca al Daka <laughs> Mierda, es el otro. Eh. A ver. Voy a hacer dos. Una. Quítale el veneno a Edea. Y otra sana a todos. Edea ataca al de la parte de allá. Y Tis también ataca al de la parte de allá. Espero que no rueden. Bien. Toma. Lengüetazo. Uf. Vale, acaba de hacerse neblina y el de acá recibió daño, pero el de allá no, por lo tanto. Magia espiritual, escarcha. Como aguja. A este. Ede ataca al primero y Tis ataca al primero. <laughs> Habrá algo que los pueda distinguir, ¿no? Vale, uno tiene lengua y otro no. Mm. Vale. <laughs> Mierda. Sana a todos. Venga. Están están envenenado. No. Edea, ataca al que no tiene lengua. Y te usa default. Vale, el que tiene lengua es el que recibe ataques físicos. Y ya está. Me ha costado Mm, encontrar la diferencia, pero bueno. Magia escarcha con aguja. Al que no tiene la lengua. Ataque al que tiene la lengua. Y ataca dos Al que tiene la lengua. Ahí estamos. Te pillé el truco. Muy sencillo, ¿vale? Esto es así a partir de ahora. ¡Uy! <laughs> Se quedó sin cabeza. Muy bien. Esto es así, ¿vale? El que tiene la lengua y envenena <clears throat> es el que absorbe el daño mágico. Y el que no, el que absorbe el ataque físico. Por lo tanto, ataque físico contra el de la lengua y mágico contra el que ahora mismo no tiene cabeza. Eh, vamos a, a curar a Tis. Eh, Atacamos a, a este y atacamos otra vez a este. Ya tiene que estar próximo a morir. ¡Hijo de perra! Además, Nolia, ponte un poco las pilas, hija mía. Que si no, me matan a Tis. voy usar escarcha, pero como martillo para que sea daño físico. Eh, ataca, Tis ataca. ¡Hala! Todos envenenados. Mierda. No esperaba eso. Venga. Pues nada. Ede Ali ataca a... al 1. Tis ataca al 1. Fuera de la cabeza. Uy, Además no lea. Primero, antídoto a Tis. Segundo, antídoto a Edea. Tercero, sana a Tis, que está muy bajo. Eh, tú usas carcha en modo aguja contra este. Y Edea que use default. Y este también. Y fuera. Adiós, bicho raro. Pues nada, no hay cristal, pero hemos vencido a un un personaje, bueno, a, una, a un monstruito bastante jodidete. Bueno, ganamos todo suben de nivel, que bien. <laughs> y bueno, espero que les haya gustado, esto se va quedando por aquí. Si les ha gustado y les ha servido, denle like. Si todavía no están suscritos, pueden suscribirse aquí abajo a la derecha. Pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós y feliz entrada de año.